Achei que esse era meu lugar, achei que o lugar para o trabalho era estar ao lado de aqueles que queriam eh, trabalhar com suas mãos, com suas ideias. Rosana Monteiro nasceu na Argentina e há 20 anos aterrou em Cabo Verde, onde criou a Mandiara, a primeira marca de cosmética natural e sustentável do arquipélago. Na Argentina também eh, passei unos, quase uns 15 anos a, a estudar as plantas e os usos das argilas. Entonces mi padre siempre decía, en Cabo Verde vos tenés toda aquella cosa que vos, vos, vos gostás, ¿no? Entonces un poco así, un poco así, él me terminó eh, incentivando para, para llegar hasta aquí. A empresa está já a projetar a expansão para outros mercados, sobretudo na África Ocidental. Já adquirimos uma, uns permissos para poder fabricar em Senegal. E, eh, Bueno, muchas de las materias primas más ricas de África podemos encontrar en el continente, entonces no haría más que enriquecer nuestros productos. A maior parte das matérias-primas chegam das ilhas vizinhas de Santantão e São Nicolau, estando já definida uma lista de 20 plantas para o fabrico do sabão. Estas são transformadas com mão de obra jovem e local e a empresa está a contratar. Nós agora podemos, e estamos no caminho, de tener certificación internacional, que eso es una cosa increíble. Y también estamos a tramitar eh, la certificación del comercio justo, que es otra de las cosas importantes. Entonces, creemos que Mandiara tiene que pensar eh, cómo hacer para, para, dar ese paso, ingresar más jóvenes a trabajar, quienes estuvieran también interesados en esta área, les aconsejo que se formen. Prestes a completar duas décadas, a empresa cresceu até depois da pandemia da Covid-19, quando a maior parte dos clientes começou a preferir produtos naturais.